своими ручонками сказать, что ли нельзя, что ли, а, что ли нет. Ты какие ручонки ручонками назвал? Твои ручонки ручонками, мелкие ручонки твои, ясно? Ты ручонки ручонками назвал, ты ручонки вообще вы э, Я тебе сейчас эту елку вот в жопу да поглубже засуну. изо рта выйдет. А, вот. Твой рычок в жопу засунул вместе с елками. Елки классно сунули. Ты понимаешь, эти елки классно сунули. Через жопу выйдет. А потом бачко засуну, вытащу из глаза и бачко засуну в твою. Что? Выйдет аж ну, через ухо твое. Ha ha ha! Бля. Ты знаешь, кто я? Маша, знаешь, кто я? Гей? Это ты гей. Интересно, кто ты? Я, я не тычу все свои пальчики. Но ты <laughs> а Можно не лежать так, пожалуйста? Почему? Я релаксирую. Ладно, вот так вот, так, вот, найс. Nice. Так сделай еще раз, что?

вообще слов русского языка не знаю. Твой ну родной язык, я мать взяла. Я понимаю, понимаю. Или, или ты еретик не А? Еретик, да? Не он такой, не он такой сухарики жрет нормально вообще. На. А мы такие английские делаем, нормально. Ну, мы перекрестили, а, а, а. <laughs> правильно перевели. Народ такой смешный. Батька. Антона надо на мясокомбинат отправить. Там ну столько, да, там столько, тут... столько сала. Сало. Что ты говоришь? Сало. Сейчас спасу. Давай, Антон. Да нет, нет. Ты больше не будешь на меня? Ты, э, ты, ты, свою камеру. Разворот. Разворот. Паша, можно Саша, сейчас я колокнесу. Будешь еще, а? Будешь? Или не будешь, скажи мне. А то еще как тебя въедут, тебе как да, надо. Будет вообще плохо тебе. Будет, будет плохо тебе, если еще раз не обманешь своими ручонками, грязнющими еретикскими. Тронешь еще раз, тебе будет плохо. Рома, трогай его. Ну ты что, это конец, ну, ну ты конец. Я еще попку Я конец. Ты конча. Меня говном Антон, цель, Антон. Покарай, я тебя... Я говорю, ну что ты мне про, про меня откроешь, говорю, может это он нас поссорил? Может это он нас не дал, он это говорит, чтобы вы... Может это ты нас поссорил? Вот именно. Да а что ты нахрен смешать? За хреню нас стравливаешь. Стравливаешь. Говно твое. Я будет мясо. Это на полу валяется. А я из тебя еще сделаю. Сальце. Что с такими штучками набросался? Мне лучше. Че, ног тебя бомбит, да? Ладно, Давайте еще заберите. А лисицы, вы что, зачем?